nivel estatal. Estábamos a reclamar unha auditoría das contas da Seguridade Social. Había en un principio un acordo para que se pusiera en marcha esa investigación e queremos resaltar que tanto o PC, o PP como o PSOE se pusieron de acordo para votar en contra desta investigación. Por lo tanto, é algo que temos que seguir demandando porque queremos saber a donde foron eses 70.000 millóns de euros que había na Caixa da Seguridade Social no ano 2011. Vamos, vamos a seguir insistindo o tema da actuación bancaria. Como podedes ver, hai actuacións que poderan parecer que os problemas coa banca os vamos a resolver. Non é así. O único que se está facendo por parte da banca privada é e é manter os horarios, é dicir, aumentar os horarios de atención ao público, pero nada máis. Nosotros o que estamos a demandar é que haya una atención como é debido con todos os ciudadanos, que desaparezan as comisiones, etc, etc. Por tanto, no tema da banca, vamos a seguir, vamos a seguir dando a batalla porque é necesario, pero non solamente para resolver os problemas das persoas maiores, é que é un problema que atañe a todos los ciudadanos. O último que, que vimos Pois bueno, resulta que ahora o dinheiro público a través da xunta vamos a financiar os caixeiros automáticos de a banca. É dicir, nos está metendo por todos os lados. E, ou despertamos ou van a arrasar con nós. entonces ese é o tema que eu quería sacar. De todas maneiras, nosotros dada a situación pola que estamos a atravesar tamén polo tema da guerra de Ucrania, queremos trasladar un manifesto de pola paz. Decimos que diante das preocupantes noticias que están a chegar sobre o conflito que manteñen tanto Rusia e manteñen Rusia e Ucrania e a escalada da tensión internacional que supón a participación no mesmo de terceiros países entre outros o noso, queremos facer públicas as siguientes consideracións. Primeiro, estamos convencidos de que as guerras nunca son a solución dos conflitos e que somente conlevan morte e destrucción para os povos, así como a creación de novos conflitos. Segundo, sabemos por experiencia propia e allea que cando se desata unha guerra a sociedade civil é a máis perxudicada e que non hai garantía alguna de que a situación posterior vai a ser mellor, senón todo o contrario. Terceiro, consideramos que ante unha situación tan complexa como esta, a vía diplomática, o diálogo, o diálogo e a negociación son as únicas e as mellores ferramentas a utilizar. Cuarto, Creemos que os dereitos humanos e a paz mundial deben estar por riba dos posibles intereses de todo tipo, políticos, económicos, geoestratégicos ou militares, por moi legítimos que estes poidan parecer. Quinto, lembramos a opinión maioritaria que a ciudadanía do Estado español manifestou non hai moito tempo ante a súa participación nunha guerra. Por este, facemos un chamamento ás partes involucradas no conflito para que se esforce en acabar unha solución pactada o antes posible. Emprazamos aos nosos representantes políticos a sumarse a este esforzo. Recuperamos e facemos nosos berros non a guerra, negocien a paz, basta xa. Compañeiros e compañeiras, finalizo aquí a miña intervención. Vamos a de paso a compañeira Lucía para informarvos de un documento que temos aquí nosotros para trasladar ao consulto da ciudadanía.